戴着口罩是留给粉丝们的悬念吗？小沈是铁板钉钉，有一段不堪回首的情史，我们就不深挖他的上一段情史了。小沈为了将来的生活，不愿意再被伤害，对万物都保持着敏感的心灵。部分粉丝们可能也可以理解，小沈那颗受过伤的心灵，需要二哥花费大量的时间来呵护。 对二哥来说，修补一颗受过伤的心也不是一件容易的事情，所以二哥和小沈万事都得小心记记，也许自己的一个小失误，自己的一个不注意，可能造成悲剧的结果。二哥被小沈接受也需要一段时间，如果小沈坦然地敞开心扉对待二哥，也需要一个过程。毕竟他们两个是在不同的环境下成长的。 两个月之前的二哥家家徒四壁，贫困潦倒。二哥嗜酒如命，整个家庭的担子落在李二哥一个人身上，他想想就发愁，顺便借酒消愁，愁更愁。也想着有朝一日出人头地，也是造成至今未娶的原因。偶然的机会，海哥亮地球牵了一根红线，嘚嘚以嘚嘚，积善啊！月老上线了。 爱有财神来接管，二哥这乡里的范儿爱上小沈城里的万儿，通过海哥亮地球牵线，小沈不远千里去二哥的打工之地长沙见二哥，可见小沈也是抱着一颗赤子心，真诚想与二哥牵手。二哥见到小沈之后，二哥那颗晶莹剔透、纯洁处子之心异常的激动。 海哥亮地球也很自豪，二哥牵着小沈的手，此刻二哥心潮澎湃，潮起潮落，二哥心中油然而生有了梦想，在海哥亮地球的监督下，从戒酒开始，逐步实现梦想。长沙之见之后，两个产生了异地恋，距离产生美，爱意绵绵，情意绵绵，每日情话讲到凌晨，难以入睡。 他们每日情意绵绵，爱意绵绵，讨论到凌晨。终于有一日，众老板开着豪车，轰轰烈烈去了义乌接小沈去二哥家。其中有个细节：二哥和小沈在酒店房间内，把海哥亮地球和家具人小矿反锁在门外。 小沈和二哥在房间里发生了什么事情，我不知道啦。可是小沈在义乌出现在镜头前时，始终戴着口罩。刚开始可能小沈的心灵比较敏感，我们也可以理解。在义乌没过几天，二哥他们轰轰烈烈地把小沈接回二哥的别野啦。 之后，二哥和小沈去了家具人小矿的工厂里，分别打螺丝和整理订单。可小沈始终没摘下他那寸步不离的口罩。这口罩隐藏着什么含义呢？是留给粉丝的悬念，还是吊粉丝们的胃口？还是不信任众多粉丝？还是对二哥保持着一个戒备的心？还是脸上有伤疤？当下家人、粉丝们众说纷纭。 小沈应该是出来解释一下一直戴口罩的原因，不然等小沈摘下口罩时，可能也是粉丝们的心寒之时，众网友粉丝可能可能逃之夭夭。 男子汉的心内，有情有爱有目屎。男子汉的心内，痛苦不敢讲出来，心爱的。 通来误解，点曲强势。 男子汉的心内，有情有爱有目屎。男子汉的心内，痛苦不敢讲出来。心爱的，不倘来。 sincere 通来误解，表面倔强是无奈，总有一天，总有一天你会知，男生。